he polis ec pollon oikon ginetae come e comopolis e polis haitines tutestin he comopolis kai he polis teichesi chara comati homasi kai charaxi ohuruntai kai periballontai Entos ton τον τεϊχόν, οπίστο τεϊχιον exode he tapros. Epiton teichon proboloi eisi cae purgoi, hai scopai en hupselois topois eisin. Ectu proasteiu eisten polin eisodos esti dia tes pyles epi tes gefyras. He pyle ehe cataractas, sdeugma strepton, diclidas, Cleitra cae bletra, hos cae ta moichlia, anaforeas. Em proasteiois eisincepoi, cae oiciai pros hedoneen, hos cae ta coimeterea.